Ey, ya Nos vamos pa' USA, ya me veo en el avión Vuelo directo cabrón, no te pongo excusa A la gente le encantó, se dijo y se cumplió Nos vamos pa' USA, ya me veo en el avión Vuelo directo cabrón, no te pongo a la gente le encantó Se dijo y se cumplió, ey uno una con aquí juntando los miles Nos vamos pa' USA cuando esto termine Miami, Boston, la gente lo pide Arriba del Mustang como misiles A casa de Brock, la fiesta se armó Con la yankees estamos a todo motor Otra donación, nuevo suscriptor Gracias a la gente por todo el amor Nueve meses para tener la plata Van tres días y siempre desencaja Por lo que se sueña, se trabaja Y cuando estás arriba ya nadie te baja Aprendiendo a diario negro, soy un demente Llegamos al pan gracias a toda la gente mi nada es suficiente. Ahora pa' usted aprender el ambiente. Eh, hay que portarse bien, ¿no? ¿Te que nos enganchamos Proyecto eh, que amigo? Nos vamos pa' USA, ya me veo en el avión Vuelo directo cabrón, no te pongo excusa A la gente le encantó, se dijo y se cumplió Nos vamos pa' USA, ya me veo en el avión Vuelo directo cabrón, no te pongo excusa A la gente le encantó, se dijo y se cumplió vamos en primera clase Pero nos vamos pase lo que pase Bruno con su baila todo nos da clase Y Mari con su brownie nos deja en un trance Ya está todo listo negro ya no hay chance Bailey saca un vodka esto está que arde Nadie imaginaba que algo de esto pase Pero estamos aquí para romper con pase.